hoje estou continuando a série de Kingdom Fighters. Estou jogando COP 2002 1M online e enfrentei três players diferentes. Então confira o vídeo até o final e bora pro vídeo, é isso aí! só os melhores. Pegar aqui Yashiro. A Sherm. E a Vice, claro. Uau. Time poderoso. Uma surra. Vem apanhar da Vice, vem. Eita! Mas que coisa! Preciso bater em você, você não deixa! <laughs> Esperto, né? Só mais um golpe. Vem esperando aqui, gente. Uma oportunidade para eu poder atacar. E eu tô apanhando! Ai, socorro! Ah, tá tudo ganho. Hasta na vista! Você vai ver na sua cara! Vem que vem. Saiu da minha capoeira, né? Só mais um golpe. Vem. Vem querer me abater. Não vem querer bater em mim, não. Toma! Ah! Bem, não, você Desviado seu golpe. Só tem que tomar cuidado. Toma. Acabou, né? Puxa vida! Toma! Eita. Vem! Capoeira! Uau! Você matou a minha amiga. Somos um time poderoso. Veja aqui, ó. Esperar pra atacar, gente. Eita! Olha! Não hum, deixa eu bater. Toma! Mão de perna na sua cara. Você matou meu amigo! Isso aí não tá valendo nada, não. Toma! Desviando de tudo aqui. escolher aqui os melhores Novamente. Time poderoso. Round one. Fight. Eita. Só pulando, né? Complicado, viu? pulando. Ah, eu vou morrer, não fiz nada. Ah, tá doido. Agora você vai vir. Toma! Para com isso! Nossa! Olhando você agora, você vai ver. Ah! Chega! Chega com isso, deixa eu bater! Ah. Toma, vai mais de sangue! Ai, só mais um. Samaya é bem apelona. Ah, não fiz nada. Vai ver, Maia. agarrão da perna. Matar sim. Conceito de estratégia. Passo. Só mais um golpe. Fica quieta. Tem mais nem vida. Toma! Chute na cara! Preciso matar essa daqui também. Puxa! Tô, olha! Aqui. Antes que foge. Então, de novo. Toma. Vamos um agarrão. Eita! Vá pra lá! Gente, Torçou por mim! Toma! De pouco! Ah, Atenção, só mais um e eu vou perder qualquer coisa. Ah. Pessoal, vou continuar aqui. Escolher o time poderoso. E assim não desistimos. Tô mais esperta agora. você vai ver. Tá. Que bato. Os adversários aí tá... O inimigo tá, tá lutando bem. E não vem, não. tá indo bastante sangue. Eu preciso reagir aqui. Olha. complicado. Continuar. Olha que... Que coisa. Ah... Round two, fight! Toma capoeira! Tá. Quieto. Não, ainda você quer tirar mais sangue, meu. Vai pra lá. Morro logo. Ah, morre da capoeira. Ah! Vem. Uma porrada aqui. Morre! Mentira, continua aqui. Olha. Tá, tá. Chega, cara. Meu, espera que eu chegar pra te agarrar. Ah, chorinho que não! Farofa. Não me deram nenhuma chance. Você vai ver. Cara, você tá demais. Toma, garrão! Para! Só mais um! Tchau! Você é rápido! <laughs> Quase que eu não tive. Quieto! Nossa. Não vai subir ninguém! Eita! Vai enfrentar um roubo! Beleza! Ele vai pular! Morre! vai ficar todo mundo aí quietinho aí! Não vai subir ninguém! E é isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e amigas. Então, até o próximo vídeo. Tchau!